uite mă plouă <laughs> și nu mă opresc din improvizat. Vreau să îți uh, improvizez despre Arumega astăzi. Uh, Arumega e clar din Dex că este atunci când uh, uh meditez mai mult asupra unui anumit, uh, unui anumit gând sau unei anumite situații, precum vaca, nu? care rumegă și pare cam prostuță poate că uh, Deși eu plădesc foarte tare fiind uh, uh, trainer de improvizație, plădesc foarte tare pentru spontaneitate și să nu rumegi prea mult și să, să spui imediat ce-ți vine. De data asta, cred că a rumega este foarte bun, foarte benefic. Atunci când, de exemplu, vrei să-ți îmbraci un vis, într-un uh, produs și vrei să-l vinzi. Uh, trebuie să rumegi puțin și apoi să te supui uh, greșelii de a le expune așa cât ai lucrat la el. Și acum, pentru că eu am rumegat-o ghici, m-am gândit să dau drumul unui curs de improvizație mult mai uh, uh, mult mai mare decât ce, fă, ce făceam până acum. Fac și cu copiii și cu adulții și m-am gândit să te provoc. dacă vrei detalii, Uh, mă întrebi într-un mesaj privat și ți le dau acolo. Ce zici, vii la cursul meu de improvizație? Ceau!